Bokis lo. Woi! Gue biar lepas! Gue bisa jelasin. Oh. Ya. Ah! Mama dan almarhum kami nggak mungkin nggak maafin anak-anak. cinta mama